кеһенен бұхай келге сақа сирен формационы беривлетин сақа лыр студияға Иван Яковлев ләлебен маңнай сонымдан білсін. Өлвене бе муха иккесерінен бұйсахан ұстар, келер сұқаға Мұс Покровская ұна кейін қоратанынан қамсыға. Қаланута қаңаласқа жүгіған бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников бұл ұсқа ұскатиян төхебелемдерін білісті. Нұрбаға қарбар жеттен жоны көрі программа итінен үлі саңа саңачы электра. Урут баччаларга үйгі балатшы көқті өқті түһүнер буоллактарына бұйыл жыл қойтан тардылыннылар. Мәйен хаңлас ытык кейді бүгін сүйіз бір сағын үріләқтік білетәді. бә мұға екі сирінен бұсыған ұстары бірі қаңала сұлуғын эхитселенетін анынан отын екі әлінскейі ахан сатыру әлі өкімен нығар тиеға. Ол күрдік нехлене олығыр жағар құттал суы болутын қачыр сударыстығына кемитер бір сәдәтілін. бастақы солбиячы Иннокентий Андросав ехитін әрбетінен келер суққаға мұз Покровскайына кейін коратанынан қамсыға. Мансерге бүкіндерге алдан онна бүлі өріс устан устан өлінеға түйеға ден сабағалылар, отын тааттырық утын күйіске келдерен балағыне устық соғыс. Манна доқсыну таттағы чурапчыға бар бұхыттарға қалан тұрар. Барабытылстыва председателін маңнайгы солбиячы Дмитрий Садовников бүгін қаңаласка тиен улус қалаңы төһөбелемін көрді. Бастатан туран у жейлері ылар түгенігер оқтару түхерер анал пуңа сырытта. Анал қамығыя бұл пуыны спорт барғығығыр арый бұд. Ол кәнне вице-премьер анал мұнняға тәрен ұлысқа бар әппетнестәк сұлыспалар қалаңы төһө бәлемнерін ехіттім. Дмитрий Садовников ойур баһарын сезонугар тохтон астам. Эбенетер боллака бу улууска номну үс ойур вата көже сырытта. Маныха сиретер үлэ тетимнэхтик барыктагын муннях түмүгер эттилер. Комуюгын ты баһарда республика без баһартан үһө хаңала бар болдулар. Оны бу хамыһыбытыр биһи жүллестибит. Олоқта баһалыктар хиттибит. Бу олоқта баһалыктар келбит булчуттар бруйдырыттан тақсыбыт баһардар ден санылылар. Оноттан биһиге билген бластарга сөбеләтебит. Катан көрөйүнү рейдой мероприятиялары күйүрдөлдүргөр. Оноттан бу кусудытын Э, бүтүтүнен ары э, бухартына олар еден әрәлләқпет. Онуттан бұластыр ме кемігер сөпкө бұхарылы ұланлар ойы бұхарын э, тағарықтыра ғоден әрәне Мансерге Дмитрий Садовников республика бедеместивелерин суал сулуспа ачыларын кытта жокускай эргин быстақ кемне жоно лоқтурпуннары керен көрді. Сихли келер сюжеттен билсин. Билинге туругунан өлөнөрүс муухун алын кирбийте қойуту қаңыла сулуунаттынан устар. Сукка хегер көмөл мууха кийин кораттынан ахара сабагаланар. Муус қаңыластан Жукуска территориятыгар киритигер маңнай табаға қата сонна пригородна хеленелеринен устан ахар. Онон бу сирдерге күстәх белән болу режима биллерилен турар. Эти хиддераттан улахануга кытыгы навах сиддера уга барыяқтарын сөп, анан баллагына колборон нүктүгөн өскүртүгө кемигер улахта э, жахалталар жөне хергене оғолору кырдия жонотон индик жилеги та белем булуктактыр. Ну та карапыттан көрөн белемнени түмүн көрүктакпыт. Бу үс нехеленяга барыта төт быстак кемге жонолор дорпуннар этериделер. Эксаллах быгымайгы таксар түгеннигер жону ахалыгынан, тейиннен тагыннан медицинская онна психологическая көмөннөн катшы Қата сонна табаға сәліне тегер сүйістен тақса кейі, етені бе бүйіғанча кейі жеті ұлға барар құтталлақ. Кілерген пуннарға бұқырды күрді коронлары білеміне әтілер, маны тәңе оға ия қостары, етені медицинскай пун бар болла. Камыгыя буннар тәрәһеннәрен олоқтоқ салалты үләтен бер беркеләтә. Дмитрий Садовников хасбилди гораттаһанагын эхеле қалан кемегер тәрәһенне ахтык сөпкә жаһаммытын белетәтә. Бу үләне тарга белемнәрен туһулатлар. Бирер көрдөһөр булак битерен э, тупут бу э, тух э, үләне этәнгә ахыргар. Мунытын улахан хоромнюны бу жукуска көрәккә тахар бадыгар. бидигин бу Э, городской думы депутаттары э, ұлықтақ салалта боламыт кәрейдебіт оннаттан или қарақпытын көдебіт бұл білген көрет э, бұластары местетігер сөпкі біліміне қолылырылыр. Билинге туругунан республика үрдүнен бары сулуспалар күйүрдүлүүт режимінен үлелиллер. Хомтон өлөнөр үсмуһун үһэ уонна алын кирбилери ааһар, бары нехелектерге ваккан болгомто уруллар. Лилия Павел Пахомов, Схатлевинете, Жукускай. Сонтар улуһун тәңкәтигер бүлү әбә мухасите устубакка лоқтоқтыры атын сирге көһөрдүләр. Билигин балаһыйна қайдағын улустагы корреспондент билисте. Бәғәһәки һәббиес час юрдун 5 минутаға тәңкәға ыксаллақ бұғыға майгыға бәлемнәні балығынята биллериллән олықтақтыр иңне үйтігер керете олырдылар. Бұ бөхөлі каннынан бүлі әбе қомылырдақ болан мұс ұстуыта сылақсын қарғыстары тағарар. Бұйыл ұу қар әлбәқ онын қағаңытағар да жону ықсатта тута улақан көмөлөк оларары қайтарын турар кемигер уу келер түгенигер нехиленяга улақан коромнюну тахарын сөп. Билигин олоқтоқтору үрдүк сирге турар турбазыға көхіртәтілер, оттон оголору чугасты нехилек интернатыгар илтилер. Манна балағыне көнүөр дери улуус ыксаллақ камыхыята үлелиир бензиновый Генератор, оғықтор, пункт временного размещения, тювеха турар үтге. Оңыр күрдік, ғаллақ, тәкелді біт, оны ұттаманна көмөлөһөн малларынын тиерге оны темантан барыктагы олоруин жонноруп тахаргыттонуми үлелехиппит Улақан кетебілге турбут эбе мууха бүгүн 5 бес часқа этеңе Оның онон агыя конугунан уутахыма намырыага Нюргуяна Карчасова Герман Иванов сақа телевидениете Сунтар Сону Куттала соғына қашыстывала қаян де национальный айығынан бұйыл республикаға 267 километр солу үрімен нөқтірі. Ол егер 204-4 километр республика тағымнақ сол оңы құллу, етені сәрге жүкускайға хүрбеттен тақса километрі асфалдықтыры. Бұтығынан сол қағайстуатын оны транспорт министерствуетін ихинен үлелер уапсастуанай сәбет мұнняғар ихтиннерділер. Мансерге кейін қораты хигер онна аттынағы бөліктерге сүйірер автобус сырытын жүрлестілер. Оны тағынан мұнняқ ақтыра солғы тақсар сақалы Джон өлүтін атчатар вопроска ме тоқтон астылар. Былгы киттенче Хүбев сылга безопасные качественные дороги национальный проегына 260 километр сол керектақ, онтан 204 километр региональный солда болылар, оны 400 километр Жокуска көрі тұлысылары. Бүгінгі күнінен контрактор барыта түйерсен тұраллар, бейі подрядный организациялар бұд техникалары жонлары бәлем тұраллар, объекттер көлелер ғалан әнірәлдер. Урут бачыларга хахайствалар балачы өқтік көктөктүк түһүнөр боллактарына быйыл атылар. Ол жыл койтабытыттан төрөттенне. Ити да боллар бирдилен кахайствалар ол хигер Валерий Ким хортопуй бахналарын корута сылжар. Кахайства сааскы түбігін онна республикаға ыхы тухунан бири делягым Екатерина Мосова сюжеті белемнәте өлүөне эбе уутун өрі өрө аньян халызгынан баран төттүрү хаатыгар түһэрийаган оннук қайды түген көрейден валерий ким хаайсватыгар сирүлетин тохтопоттор баана қара буора сархыйда да хортуопую түрден 5 гектарга олордубутунан барыахтара моркуобус бүкүлени онтон да атын огуротахын уангаага турумнаабыттар в основном поля все перепаханы сейчас остается проборонить там и нарезать гребни ну, где-то процентов, наверное, 50 под комбайновую уборку, под голландскую технологию. А остальное вручную, это ну, студенты уже лет 20, наверное, помогают промышленную технику. Сүрбеттен тақсасыл опытта қайыстыва опы үс ордын ордырыр. Королева Анна ден көріңі бұлдырғын боробалан, бір гектардан сүрбет онаны қостауыптырым. Өсі чарас сырды қақтақ ғалы сорт бөдің астанар, бір ұқтан өлгім үйіні берір. Не очень мелко и не очень крупно. да, средний. Да, где-то яйцо хортуопую буаранна сетте ағыз градус сылыйдағына олордоллор Итігінен баран бұйыл жыл қойтан қайыстывалар сүрбетчі қонук тардылынылар. Ол да болар сақа сәрігер үгі төрден тоғыстығынша ғаға суаттамыд, итінтен үзгімбыд иккетігер әбі ағылыққа дейін үнерелер. Бұрдық семетен 10 гектарға хортуопую 6-тан тақса ғаға бұланабыттар. Вармас ғала Якутянышка Любава итіннік ара сорта хортуопую Бұйы республика қайысты олара бұсас 6-700 гектар бағынаға олардуақтырам. Бір ғаға үст тонна ұғы семетін үнеряқтырам, онын же республика үрдінен 1 тұғынша тонна ұғы қортопы олардылуға. Онтан торақтақ культураға бұдан атын, бір 200 киле семені ұған күгін балтыра тонаны бұғалдар. Маныға опсай ұғы үлетігер ол ата оғырдуыны ұларға, ұғы семетін бұларға онтан да атын түбікке 110 миллион бұйыл тырылынна. Бұсуматтан 160 миллионе ұлыстарға тарғатылынна. Эрге урба техникалары саңа можу көлөнен сол бирге бұйыл үблэһин хат көрүлүннем. Барда 9 миллионы үллерехтерем. Ол качыннан буланы беге лизинг халларығар, техника халларығар уже қатшы көрөбүт. Доордарын 5 біттірі. Ола Улата бұйыл атлас бит техника бит 300 хоттанар. Оны таһанан көрмө производство программа төлөлийдер. Бұл рын қолары 100 миллион көріліп болана, бұйыл 115 миллион көрілінді. Ол жы күддік, ол жы тағымна қатшыны ұлыста бәдірме өктілер, 116 миллион. Саскы түбікте әулі итінлік сағланна. Маныға үхі енінен ұллаққа, аммал ұғын саға кең бағанаға, қанна да үнербеттер, 100 гектарға көміс туарағы түйеректірем. Онтон өлі құмелері күтті ара-бара түһен қайысты эргин алты 600 гектарға гектарга олордуактарам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, марқа Жохузкай. Қарбақ жеттен жоны көрі программа етінен бұйыл түйетті тақса саңа квартираны атылы ұқтырам. Республика үрдінен сүйіс алтуын тақса квадратны метрі еннәқ сүйіс алта әлбәқ квартиралақ саңа же үліға кереғам. Тұстақ программа лөтігер бұйыл үрбе 5 миллиард сал кобай тырылы бұтам. Оттың бұл сылға ден опсай сүйіс 19 миллиарды ұппыттырам. Күн бүгін мантан 4 миллиардтан тақсатын республика тегер э, харбах туруктах жеттен көһөрүүлете күйскө бара турар бүгүн күннагы тургунан уже хүлбагда тыгынчы кихи аңа квартира көкөстүлөр бес жүз тыгынчы квадратный метр уже расселенный аварийный же эти он тогуз сылвактан накопительный тогунан актаха бу хывагы показатель быт федеральный минстрой соглашениенан бес жүз бехен бес тыгынчы квадратный метр болук тохтан бихи бүгүн күннәнен уже бес үйүнүн урду тавата тогон бес биргени уже тогон тураш. Бу программа республикага тетимнәхти күләлән үгіз киһергеттен саңа жыйга көсті. Отын бұйыл Нюрба куратыгар түйет әлбәк квартирала жиы тутуллан үләгә кире. хамытын коллегам Роман Савинов білісті Екі тыгынча 19 екі тыгынча қарбақ жеттен көхірі программатығар нүрбалуғығар үс тыгынча квадратный метрі кәріңе олар же қабылдан тұрар. Бұл программанан сүйірбәтует оны төрді 19 квартиралақ 2 же үлағы кейден тұрар. Ғылым мұттәтімі ұғықты баққа тұту үләті сыллата барар. Бұйыл үлағы кейдектәк төт жеға күн бүгін үлі көсті өргүйер. 2 же бұл региональный развитие тұты тұрар. Бүйоғын ағасында бүйоғын үс квартиралақ бестетәсті әжелер. Оны тағанын нит строй ден тәрілікті бестетәсті Э, отут квартирала диет отурар, онна биком терилте, отут икки квартиралах түті дәстях диет Бұл Бұйыл бұхыл бүтөрлі бары тұтылдан үләхи дәқтәқтір. Бұл қолыбыра бұл білінгі тұтылыла тұрар дейлер, бұл аспыт 2-10-10 әтті хыл аварийна жеттен көрі программа э, чәрчетінен көспіт түйет квартиралах дейлер онныларығар бұл. Э, дейлері күтілден сірдері растын аукционнанан Бұл ухай батыгар бұл хаңа жедер тұтылда тұралар. Нүрбалуғығар әлбі қабиеге тұтан үлағы келдер бітірген анны сайды қатшақтан бұты петнесті әқтірілті Нүрба Қорат Комсомольскай ұлысатығар екі жені тұтасылжар. Олын юттан үлә сөргітілілен күн түйін әбиектер сиріктері сетенігер. Бехі білем бұл первый этаж перекрытиетінің радиот, а так барта арматура гнедан барта бар, мантахайын барта бұл этажтері тахары болар уанна үргүдө утары кладка хагаланы уанна бу билеген эте бу бихан агыстакка уот үйөдөн ититин тугун таддахы жаллар хорох оңолуан Қарбақ жеттен көхірүй программата 2 тыгынча сүйрбет өт сылгадер бол жоқтоқ. Оларын дойды президент Владимир Путин бұл программа салғанарын тұхынан әтен дұрар. Маныған үрбалуғығар төрден 5 тыгынча квадратный метрі еннәк олырор же қарбағынан біленілден тұрар. Онан ұлы ұсқа Джон олырор условиятын тұпсары үйлеті. Өссі Роман Эдуард Анал байына жай кредити кредиті тәңгел бұд кейте төлөбірге анал каникулу оңыттырын сөп. Өскөтін саллаат сорма соланнағына бұ жонтон олы бәтір созайымшық денер кейттен иехи ирдектірі. Бұтығынан кейін баан жоны кіттәулелер сулуспатын салаятчы Михаил Мамут ехетенлерден. Бұл сокон бұрайығын аспыцыл бүтіте маңнайғы ағыға ылымыттыра. Мансерге сұрақ атыны чоттан соконга кекке уларытыны киллер біттірі. Горны ұлғын маңанын әхілеген ұлақтоқтыры қыралын лаханның бүттің бір сананан самағылығын, анал байыны жайы күттілақтарын жекергеттерігер өйебіл көмөтерек болалар. Горнайтан Адлена Тастырова сырдаташ. Ты сиригер биллен туран же истас түбүге сылы эргиччи бүппет. Онон быста комурган ырыллы бутуалаттар чугас жоннорун же кергеттерин нуска солықтырын нехелек жоно бүттін качыяллар. Маны сергекенелер санааларын бұғыр көтер, онна көтегор терехинлери ұталлар. Онын администрацияла Уонна трактор сулугатынан күн бүгүнгө дери көмүлө олорор. Оппутун маспутун тиейен. Уонна кас бранник бола бияка эгадда хурукталар, ыңры келер, чайпити ахыжабыт. Уолбуп болана школаға баран ине Оның тракторисете. Онан колор биле уолбутун улаханны көйөтүлөр. Уонна манна олоктоо үлөһүт уолаттар бит балар. Усту кемге оппутун бүтүн нүнтүн агалан бу кыбыбытар киллера саалан бербетер олок бии. Анрак көскө ябиттер еттен ола анракты көрен тұрабыт. Онан нәхелек бұт жоннары ола бар қамақтал, бейі апыдытты. Бүгін мағанар тос қолатын ақсыз онны оныс кластарын өрінәтчілері масқайытан сағылан ұсыботын юқтадылар. Күсті әқілі көмеді соқ қалбы тағам састақтары әдер сенәқ жон үләні мүрітөк сон үйіртілер. Бихе бұ ақсыз оныс кластар болан манна масқайты хаджабыт. Бұнина бихе қар э, түйірбіп бет. Механа бар э, сыво кытылақтаргар э, чугас жанарга көмнәһәр ыты кеспитти ханыйбын. Оғолар маннык бәйләре этнен ханнан үлелән кыжага сөмүтү бар, әлбә оғола җөмүтү бар көмөлһөннәр. Патриотизм туага үчүлдү кинләргә иңер. Бу курдук сааскы көй салгынга үйнер үтчат үтүе жылалага, күргү мүлага үйөрі көтө кыттыста. Адлена Тастырова, Еда Наговицына, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Маганы. Сақатылы нонна литературатын саңа учебниктарын оңырын сағалатылар. Бұтуғынан бүгін бастакы научный семинарға ұрыттылар. Манна арас ұлыстан сақатылын ұшырталлара педагог учонайдар кенеге күхатын ләйттірі мұхыннылар. Кепсәтиге ие тылынан оғы аймағы үйеретіне арас өттіттен ұрыттылар. Бастатан туран учебниктар исқоғонларын оғы кәбәғасты кылынларын гына тупсаран оңырырғы әттілер. Иккихінен айымнылақ ағыны тарғатар солталағын ыйдылар. Олата үйренәтчі киниге исқоһонун мөккүрін өйдөн жүллән ағара сетихлектәх. Оның наука академиятын төрәбіт тылы чинчер кийне сақатылын оның литературатын бөліқтерін тәрі бөлөктөрүн үлелерін үләләрін сүріннөға. Біліне оны аңарда сеті кенігенден интерехерге пәккен, онын хыппара вераға мультимедийный технология күске директәхтен, етінге метто бігігі қырқы эксперименттері үйтахи жабыт, студентлар бұтығыр дипломны үлелері толаттарды бұт, оғылар біліне чат отой күрді ачугейдік арас ите үйретер лөнден программыңға керен, шөй байы тоқтар пособиялары оңырдылар, онын хит өттінен қолыбыр бігігі білімне қоғыс бұқ көстөр диэхханаада итини тұрар, билен турар уккулу кумаханнан эрем угурданнахпытына үөрэтиге оҕолор интерестер атардыллыа хуоға диханныпыт Қаз білген әхленеләк бұңа бәйде бап бұруға сытыдық тұрар. Усалдаңа текі қалғаме бар. Оттан ол қалғаны суы қоңырырғы оройын кенігер бәйде ұттары қайыр пұн үліләбіті қағызда сылғар бардам. Сехілей беределәғым аялмалы көтен салғыш. Усалдан улуһугар бейде ыттары көрөр қараяр соғытық тәнітта кәлін тұрабыт. Мандан мұңғытан сүйіс алтуан чағыт бар болы дебіта, онтан білеген бес төгілік ағаяқ. Ол әбетер бұ дәрелті күнге икеті ыттыра ағытар астырын көріттен керен ноптувайдан азылағар. Етенді ытылын бағалақтыр бұхатчы төліпінен әриендер кәлем мантан сөбіләбі тұттарын ылан барықтырын сөп. Өті тұтар бұл үс үләйттәғ кинилер саяпканан ыт бөддүһэн сылдьар сиддерин кериен тутатылырлар, үлэһиттер ыты аһаталларын таһынан төрүү рухур уорганарын быстараллар эбит, итен да кырыктаах ыттары өлөхтерге дири алиерге турараллар. Тутатылыбыт, ловушканан, бәдді жүрет. Қалағыра тет оқтыр кәмнерер. Исихер кәмнерер құтталақ бұлай. Бұл пұны күтті бұхатчы миріне хелеген жалты түбелер. Материальный базасын бағыр көтін саға валиядары тұтар өрімейнер. Этенде билигин ый бүтөр дере нехленяга ыты кайдак итерге бара барабылалары быхарар үле ыытар. Ә, бу ветеринария специалисттарын администрация үле Э, ыттах жээлер керге жаммыттан өйдөтү үлетін табыт мұнаттан ол ыттарын басқа бая жуап боллақтарына э, икен артын жеттен бестен чалыш тарафтан сөп. Анан ыт бейде болыр сүрін төрүтінен кей. Үксігір жон оғытын сарытары ыт ылын иттер онда улапытын кенде көрбекке кер кыйдыр. Ол ихин итал бұт қарамай бұтын басқы ұппаққа, барықпаққа көрі істе сылдиған. Аял Мулкотин Петро Гунов Владимир капырын сағат телебиден әте Бүлі қорат ұлықтауға айталина Томская бұйыл үхіс сайынын ұлықтауқтыры бәйе үннербе жәжінінен қачиығам. Кені даға өләлі тәртіплицеті күн бүгін күйіғынан чәлген тұрар. Ол күрдік ағырастар тап граныттан тірағарбет бәйе жылыта сайыддан кәңе әнігер, аспы жылға ұлыс жағалтата әбі маңнайға әтәйін сиеме системен мосталабыт, әбі ититер системені тардыбыт. Сылынай теплицаға үстіңінші ұқ жәжәні үннерер, бұйыл өссі саңа сорттар әбілді біттер. Теплицала қағайка үләместетін тахаран күн бүгін истасулаға олықтоқтыр көмілі хөлдір. айталина үнәйі оғыротахын араһын өссел бәтер сұрықтақ. Бұғырын үшігейдік оқтар үшай байтық қыстатылар. Бу исыллар тухары хатаба пытна халбагата жабылдыгын иннин кеннен өйдөн жажан ботуга тийбетин ду туга элбәбетин ду билербит элбәде диханыгын. Анан быйыл үшүгей урожай көйтербит болу ден бәмірілді хаджығын. Быйыл бұланы де лампа әбі тардықтақ бітен бұламыд, онна отопление кыннары олардың кырылга отопление объектах биттен эти бастакова чаракка тұралар. Тыл бәтірәне жаруы ие Сақар Республикатын мән қаңласулуғын онна араңас нәхілеген бачуытта құлықтығы Матриона Киренская бүгін сүз бір сағын бәлет әтті. Бұл күн ағам састағыты кіржағағы ұлу саға бағылыға үйе сазден республика бачоттағы бәлетін үйріләқ бұхыға тұттарды. Үті кіржағас әдер әрдағыттен әр жоны күтті тәңе қара үләғасыл жыбытам. Тұрақтарығынан да үләлі бітәм. Сәрі сылдарғар төңілін әхілеген тағығар қылғас кәм ехігер аэродромга бұд кистелен аэродромға қара көліхінін тоқпытам. Отчыларға үләлі Аляска Сибир салғын сола бастыңнар аттырғар кир Материона Гуровна билигин отут бір сен маңы әбәті, оны тәңі бейін түйет қос сеннәқ, онына он қос-қос сеннәқ. Оғын үйетті ден, бір сенеті ден әбәбет, ма үйірінген, олы сүті майғылақ, Үйетер кеннин дағаны мәккіспәтәғі тіспәтәғі айдарсыватақ, өрі үләні өрі тұппыт кеге. Сүз бейзағын үктенен оларын білген дағаны өйханаты чәмелген. Ола барабытын қасы бірді аға білеттер өрер көтер. Оннаттон сәрей тұғынан ол Аляска Сибирға қайта ғылайбы кедегетін да олық тұқтауы құсы күтші кенгеттін ағар күрдік кәпсер. Искусство, наука, онна спорт ден ағымал фонда мөлтөқты көрір жоңа көмілігір сылтан ұйтар күрәғар сорна молон атынан опера операуна балет театра бастыңынан аттанна. Итихин театр ұлбыт бирихин қарчытынан мөлтөқты көрір жоңа анал бұхарам берер комментатордақ тұру рулары көрдірі. Билиңите аяр бөлөк оркестр доғуһуллаах и аланта уна шылкунчик спектакли бәлемнәтәм. Онон келер айыр жылыгар бу туруруларын билиһиннери. Оттан бұ күраққа он екі қораттан сүз бейін үз театр күтінна. Бұйылғы тұймады ғыға бәсіғін түйет хүрбе бес күннергер болуға, бұтығынан қорар жағылтатын пресс лұспата нәрәр. Үз қатың сергер отығар ғыллар ұғық, ұчутал, ұхуятшы оны жүгі яйы сылғар ананан. Жокускай үлі албанат қората денді вистәғыдылым. Билигин бөтөн тәрәһеңе беләмнәнин омно сағаланна, ұғық кемегер үгіз культура тәрәһенен бұланылар, оны сәрге үгәс бұғытнан дығын ауынюлара илдархан бірігігер ат сүрдіте болуға. Ахынарар күн бәлес онынарын түмен кәпсәтәк қәтеннек, сынялан кейхені бағарабын, көрсіу қадері.